thank you uluqda tengi joq Oshlarimdan sulu qizlarim Yigitlerden ko'zini kuygizdan Sizden hayday yüzünüz emesin Yigitlerden için kuygizdan Sizden tatlı sözünüz emesin Kuşlarımdın sulu kızları Candır etken pamuk yüzünden Kuşlarımdın sulu kızları Yiğitlerden kızın kıybıklı oh, Sizden ayda yüzün emesti Yiğitlerden için kıybıklı oh, oh, Sizden tatlı sözün emesti Thank you.